रे लागे मौसम के मऊभार मने तू देखन देना बार मंदिर से आके बालक जुड़ गिर रे लागे पड़ गया कोई अकाल रकिल की और जयकारे बाजे मने ना लागे ठीक ते राम मेरा रूठा दिखे आज मने तू बार का हाल बता दे रफोजी छोड़ा था घर बार रफोजी छोड़ चलिया संसार रफोजी रह गए तेरे यार रफोजी गलिया घर बार रफोजी छोड़ा था घर बार रफोजी छोड़ चलिया संसार रफोजी आख्या का तू तारा मेरा इब अंबर के माँ टिमकेगा या तेरी मन आवेगी न तू तीज त्योहार पे दिखेगा आख्या का तू तारा मेरा इब अंबर के माँ टिमकेगा या तेरी मन आवेगी न तू तीज त्योहार पे दिखेगा बटे कर गया काम नेक तन देख जमाना सीखेगा दुनिया बोले चाल बसा तू आज भी मेरे भीतर से झूठ को न्या बोलूं फौजी दिल ते तने इज्जत से मेरी फौज की सत्यारी मने ना दिखे दुनियादारी में बेशक कल्ला लाड बाप का माँ मेरी रोवे ना तू प्यारी रे मेरा फौज का सजुनून मने बरती सकून चैत की बरती मैं से नाम रे बापू करती हूँ तेरा नाम रफोजी छोड़ा था घर बार रफोजी छोड़ चलिया संसार रफोजी रह गए तेरे यार रफोजी गलिया घर बार रफोजी छोड़ा था घर बार रफोजी छोड़ चलिया संसार रफोजी रह गए तुझ में मन तो लागे से पर माँ की याद सतावे से बापू गेल्या बात करूँगा रोके मने बतावे से फौज में मन तो लागे से पर माँ की याद सतावे से बापू गलिया बात करूँगा रोके मने बतावे से सीधा आगे बढ़िए चयम राज की गलिया भेंट करे पाचे कुन्या हटिए बेशक घर के तेरी वेट करें मेरा जिसा कंप्या आज र मन में कई सवाल र लागे लिंक राम ते जुड़ गयो शामी दिखे से लाभ या दीपक लिख गया कलम कमाल र छपरो लाका बनिया मिसाल ये गमा आड़े लगा मैं जो बन गए मैदानी उस्ताद रफोजी छोड़ा था घर बार रफोजी छोड़ चलिया संसार रफोजी रह गए तेरे यार रफोजी गलिया या घर बार रफोजी छोड़ा था घर बार रफोजी छोड़ चलिया संसार रफोजी रह गए तेरे यार रफोजी गलिया या